On aime tous les brochettes. Pour aromatiser les bâtons de saté, on peut le mettre dans le vin rouge, blanc ou rosé. On ferme ou referme la bouteille, on garde ça une nuit sur la côté et comme ça, on a un goût extraordinaire.